Bastilicaccia. Bastilica cusufi su accia. Sarragativa. No. No. Bastilicaccia è una comuna giovane tra Ajaccio e Bastelica. Bastilicaccia sarà di più a Bastilicaccia o anche e di più a Bastergaccia, che non su era Basterga. Oggi ci company quasi 4.000 persone, ma Nanzu era utilizzato dall'abitante di Bastelica per l'impiadiera d'inverno. Femmola presto. L'impiadiera è quando d'inverno il pastore vanno con i suoi animali in piaggia e a montagniera è quando il pastore cola in montagna di stati per cercare il vretto. Tanto il nome di Bastelicaci viene da Bastelica, era a piaggia di un paese. Qui Usuvisu Aciu Acia insegna la pertinenza. A Bastelicaccia, i Bastelicacci, so i paesani di Bastelica e stu suffisso aciu si ritrova in due casi, sia un radicale e un nome di un paese, Bastelica e Ghisoni, Chidani, Bastelicaccia e Ghisunaccia, a Ghisunaccia, a Bastelicaccia. Eh? Tanto qui e a Piadia, un luogo di migrazione, in due o mua. sia un radicale o un nome di una persona, Alberti da Albertacci, e un logo in due compagnie di persone. Riteniamo appartenenza a un paese o a una famiglia, e Acciu insegna tanto l'abitante di certi luoghi, l'abitante di Piana so i pianacci, quello di Bastia i bastiacci. Cosa c'è? Bastilicacia è di nuovo nome di un caso di Bastilica. E, tanto, L'habitante dit :« Bastelica Mais et Sokaji. » Ma qui si chiama c'est o Bastelica? il oui. Qui non su. Si dit Dino Basterga. Passa plus di più ecco un dit di Imeloga, Sotipeti. Ma attenti, qui di fa tu? Basterga, non su di chiamarsi Basterga, si chiamava Bastelica. Yeah. Bastedica, Basterga, Bastedica. Forza, Basterga, torna. Ecco ciò che ci dice il gioco Orboli. Caro Storianos. Ok, Storianos. Domanda perché Bastelica è un sistema più Basterga è una domanda strana. Sarebbe come domanda perché Cozzano è un sistema più Cozza o Ajaccio, un sistema più Adiaccio, Ajaccio. I nomi ufficiali dei casati di loghi corti sono scritti in toscano yeah? e sono stati conservati poco più dall'amministrazione francese, linguista Nanzo. E qualche volta anche dai paesani corti, che si scordano di averlo. D'altronde, certe volte vermano in una lingua parte e forme dello stesso logo, Aiaccio, Adiaccio. Qui Aiaccio, bon, di modo generale, ma si dice di no Adiaccio all'intorno d'Aiaccio ma Bastelica une manca appena un nome inventato dai francesi. In testi antichi si trova Bastilica, Bastelica, Basterica, Basterica. Un assenso dunque di circa come si passa da Basterga a Basterica. Invece, l'evoluzione da Basterica, Basterica a Basterga è bella chiara. E yeah, questa è vera. Bastano gli strumenti di una linguistica romantica Bastelica, Basteliga, Bastelga casca I, Basterga, la diventa R. Dopo una vocale innanzi una consonale. Stessa fare per Quilicu che passa a Kirgu. E dopo metti a comprendere di un libro di 1607 che era bello innanzi a conquista francese, intitolato Della guerra vata da francesi e tumulti succitati poi da Zampiero della Bastelica nella Corsica, Genova. Yeah. Italiani parlano coi mani. Eh, un giochioboli di noi è un tipetto. Se voi di noi conoscete i nomi di luoghi in accio, scriveteli nei commenti. A presto!